لشمك طريضة يربد الخستية يرون حيا الصبيدة شابين خباكرية دستي خرا كربو صداول ما خستية De Diçozbistane davetene iştiye Diçozbistane davetene iştiye Lo lo lo heva lo lo cano لو لو هوا لو جانا شیرین بیرین دارو بره چقا عگید بو ایرو کتی چه حالا بره چقاس عگید بو ایرو کتی چه حالا دلن خوشی یاریه Çabın xweşi yariye mirin jina gere Li çavin xwe serî xwe li dor xwe digerîne Digere niha gere heval nabîne دگر ناگر هوال نابینه لولو نو هوا و لولو شیرین بیرین دارو لولو و هوا لولو جانو شیرین بیرین دارو بره چقا عگید بود رو کتی چه حالا بره چه قامیر خواست بو ای رو کتی چه حالا